pulezidenti w'ensi eya russia pulezidenti vladimir putin tayina kyeyaayogedde ku ebyo ebizza ebyogerwa okuva olunaku lw'eggulu banoonya waakiri bamunyonyogere aveemu waakiri akagambo kubanga omuntu bw'ayogera oba oliawo atowolokoka putin akonye nga kikongo aganye okubaako ekigambo kyayogera abamwogerera basajja baabe oku lusegere n'abo abawulira amaanyi mu byobufuzi ebyensi eya rasha naddala nga babikwanaganya n'obukulembeze n'ebyolutalo olugenda mu maaso munda mu nsi eya ukraine kakati olunaku lwabadde lwaggulu lwakusatu lwabadde lukya mu ttumbi awo ne wabaawo ebigambo ebyategeerekese nti ku maka g'obwa pulezidenti kibuga mosiko nabe yabadde agudde waliwo drones bbiri zaalabiddwa nga zeesolesa okukuba era nti nno ne zigerezaako ddala okukuba ekizimbe ekifugirwamu ensi ye rasha president's office pulezidenti ono putin gyatuula babadde bagirumbye nga bagirumbidde ddala drones bbiri mwana wange ne bagezaako bakube ekizimbe ekyo n'ekigendererwa okusinziira kubivudde e, e russia kati ekigendererwa tekyabadde nga kitunudde walala kyabadde kitunuulidde musajja mukulu purezidenti vladimir putin nga baagala okumulesa emmere ewooma mbu bamukube ku sekalotera mbu olutalaawo lwe lunaayanguwa nti kubanga alabika nga lukonye lwakuba ye waali mbwe bino byakoleddwa abasajja ba ukraine nti kubanga purezidenti we russia vladimir putin yabatamera yabakoota kakati nga bw'oba onoonya ekyokukola oteekeddwa kumujja mu budde munnange amaka g'obwa purezidenti gayogedde nti ebyokulwanyisa birukwata by'ensi ey'e russia zino baziyita air defense systems teziba kubanga weziri oba oliawo omwana atusinga kati tunyumya birala singa tetuli ku bino nga tulina ekirala kyetunyumya naye e, e, e, zino zirukwata zi air defense system zerasha ez'amaanyi zakutte nezinyugunya eri kibi kigwana wala nezikasukiriza budroni obwensi eya ukraine bwe batyo bwe bagamba ne bulyoka bumansuka eri gwewamma ne bawona ekibambulira kyokka era walabiseewo engeri y'omuliro ogwalabise waggulu mu kisasi ekyenyumba oba ekyekizimbe kino ekiri mu kibuga mosco ne baga nti zabadde n'okwokya zokyeza kakati mbubwe bezizibye waliwo akatambi kayita nga kalaga drones zino nga engeri gye zazzeemu n'engeri gye zakwatiddwamu nezinyugunywa eri zigende kinene kyawanga kakati ne balaga abasajja nga bali mu kutereezaawo waggulu kyokka n'okutuusa olwaleero mpozi rasha kyetatugamba kwe kuba nti ekika kya drooni eno kyabadde kikaaki ekyo rasha tekyogera era teraga nti waliwo obuvune ennyo obwatuuse ku kizimbe kino so nga mu kwogera eno bagamba nti drooni zino zaabadde z'amaanyi era zadde zizegawanye nga zizze kulumba kusalako okulaba nga zimalawo kyonna kye zandisanzeewo kakati gwemunya mpuliriza mpozi era bajuliza nti mutumbi ero pulezidenti putin teyabaddemu mu kizimbe kino kubanga ekituufu awo siwasula agenda bugenzi n'akolerawo emirimu gye n'abeerawo ng'akola wakati akaseera bwe katuuka n'agenda gy'asula kubanga awo siwaatuyiwa kakati mbw ekyo kyekyamuwonyeza n'aba nga tebamutuusizako bulabe nti naye abasajja bano aba ukraine babadde besomye okutta pulezidenti era tebakuba ntanyettamenvu ee eh, eh, ekirowoozo kyo kyabaddeyo omunyampuliriza ebigambo bino byonna bwebigudde mu matu g'abasajja abaamerika nebigwa mu matu g'abasajja abangereza bonna ab'omukago ogwa nato batuza ya lukugunyu tebamanyi kigenda kuddirira kubanga okusinziira ku biva mu nsi eyerasha bigambo by'amaanyi biwera nti saawa yonna ketonnyeka gwake kabe lubaale kabe katonda abasajja bano bagenda kukola obulumbaganyo obw'amaanyi ku nsi ey'e ukuraini omulungi ampuliriza bino nno byonna babyogera nga ukraine naye etaddewo abiri eraba kyokka mu kuddamu abakungu nga ne zelensiki pulezidenti we ukraine naye gwali awakanye n'akomba ne ku paasi nti amazima ga katonda mugulu okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukubakuba butonyerera situyina kyetumanyi ku droni zezo ezaze mu nsi eyerakyo okugezaako okukuba ekizimbe ekyo nga bwe bagamba munaddala nti twabadde twagala kutta pulezidenti we rasha putin nebagamba nti bano batusibako matugambuzi kutuliisangu naye ffe tetuyina kabina kamu ketwandyagadde kutuusa ku ggwanga eryo mu butuufu abadde purezidenti zelensiki yennyini purezidenti zelensiki agambye nti bine bye batwogeraku mu butuufu bya bulimba bya bulimba abalasha abo balimba nga jjembe eriva mu kisasaawo ne limala likuga nti liva buvuma nebandi kakati wanonyeeyoki nga mukama wo ali wano watudde gwe wabadde ononyeeyoki abasajja abo batuwaayiriza kubanga ffe newankubadde nga tuli mu lutalo neggwanga eryarasha kyokka si kituufu nti ebyo byonna bye batuwaayirizaako tubimanyi ekituufu ffe kyetwagala tukimanyi kubanga newankubadde tulwanagana nabo naye ffe tetulwanira nsi yaabwe aa ah. kyetulwanira yensi yaffe era nga tuli beteefuteefu okufa n'obutanyagwa okulaba nga tusuuza ensi yaffe bano abasaatuusa bazze bagisaatuukiramu era tetujja kubaganya naye ebyo bye batuwayiriza nti twagezezaako okutta pulezidenti si kituufu si kituufu n'akamu bwe kati kakati ekyebaagala tukitegedde tulaba nti olunaanoba terubulaabejjereza putini n'abasajja be balabika banoonyako we bayinza okutandikira banoonya emanduso bagifune okulaba we batukubira kubanga gwomunoonya mpuliriza bino byonna byogerwa nkubuulidde putin tanayogera naye abasajja be buli avaayo kyenkana buli kitongole kyakutta olunaku lweggulu nekyogera ebigambo yasoose kubeera sipiika wa paliamenti munda mu nsi eya rasha n'avaayo ye bwe yayogedde ku nsonga eno n'agamba pulezidenti nti ssebo Eh, sebo pulezidenti putin va mukuliisa ebijanjaalo empiso bino ebintu si byamannyo wenu olaba obusajja butusitukiddemu bwe butyo ekitegeeza buyina kye butwagaza kakati va ku ebyo byonna ekisaasasa n'olusaasasa luno luno mwanange luleke abasajja tobemanyiza n'akamu tutte abasajja bano tubatte kakati era ekitegeerekese kiri nti waliwo ebigambo bitandise okuyitiŋŋana nti pulezidenti putin ayinza okulagira ejjeeri eriri mu matwale gaafuga mu nsi eya ukraine balumbe dairekiti amaka g'obwa pulezidenti munda munsi eya ukraine kyekyo kyenkubuulidde nti amawanga gasattira gatuula bufofofo tegamanyi kigenda kuddako kwebyo ebiriwo olwaleero kubanga omuntu bwaba ayogedde waakiri abatoowolokoka naye purezidenti akyaganye okwogera basajja be bano beboogera kyokka nga byeboogera byabusagwa abadde secretary of state anthony brinken ono najja wa amerika najja nayogera naga nti amazima gennyini rasha ngimanyi kalimingobya ebyo byolaba kisoboka okuba nga rasha ono agezaako okwogera ebyobulimba anoonye olwenda watandikira okulumba eggwanga erya ukraine kubanga ekyamazima kino kirabwa n'omuto tekisoboka kubanga ukraine yaduumidde nga n'okumanya tetumanyi neyagala etuuke mu russia eryoke ekube e, e, e, ekizimbe ekyo ekyamaka g'obwa purezidenti era ewafugira gavumenti ya putin tekisoboka n'akamu n'akatono bwe kiba nga kibaddewo nja kwewuunya naye nze nga bwe mmanyi putin yonaayogera ye secretary of state maminista wa nsonga z'amawanga amalala bamuyita anthony blinken era mu lutalo luno abaddemu nnyo ebigambo ayogedde bingi era akwasaganyiza bingi wakati mu lutalo olugenda mu maaso naga nti bino alabirawo ddala obulimba bwennyini akati era waliwo omusajja omulala bamuyita mickimuro ono yali deputy assistant Eh, eh, wa secretary of defense ne cia munda munsi ya america ono naye abadde ayogerako ne bbc mukutu gwa mawulire n'ategeeza nti mm, mm, ekyamazima gennyini kino n'atalaba akiraba n'atawulira akiwulira tekisobokera ddala n'akamu n'akatuvu okuba nti pulezidenti zelensiki yaduumidde jeeri erigube pulezidenti putin kino tekisobokera ddala nkiwakanya kyokka kisoboka kyesiruwakanya nti pulezidenti zelensiki nejeeri basobola okuba nga baayagadde nabo beegezeemuko nti bwe tukasuka ekikompola nga tweyambisiza drooni ne tugisitula n'egenda emusiko bwetuukayo abatuuze baayo banaalowoozaaki tebayinza kulowooza ne bagendera ku nsonga yaffe nti naffe tubesonyiwa bwesonyi naye nga tubasobola anaga nti bayinza okuba nga kano kekabadde e, kyekyabadde ekigendererwa bakube munda mu nsi eyerasha e, abaukraini bano abalasha bategeere nti ne bano lwakuba batudde naye n'asirika amanya nti saawa yonna singa tebagamba ku basajja baabwe emundu n'emala enyinyintira n'emala ekwata akati mwana wange nabo bayinza okutuusibwako obuvune naye nti tekisoboka kuba nga bagenderedde kukuba mosiko oba kukuba pulezidenti w'ensi eno mosiko ekyo tekisoboka kikafuuwe miki muro bwatyo bwayogedde ebigambo n'amawanga amalala gakyavaayo buli omu anyeenya mutwe ngaembuzi ete emitendo enkuba buli omu yesansabaga buli omu ayogera bibye kakati era eno mikairo popodoriaka mukungu era minisita munda mu nsi eya ukraine onono naye avuddeyo okufaanana nabali naga nti ekituufu bino byonna babyogedde era mutuufu bibaddewo naye si byaffe kyokka tukizudde nti abasajja bano abarasha banoonya kubaako we batutandikira kubanga owulira buli avaayo nkubuulidde sipiika wa paliamenti yagambye nti tuve mu luloddo tukube ntume jeri ya perigender kube state house eyense ya ukraine kakati mikairo podoria kanaga nti bano bataddewo ekyobulimba babera bagiyita peres flag ogitekawo notumu ekintu e, e, notema ku munno omugambo abanti oyo yakozebw ati bebakozebwa ekiti mbe okubaako byoyisaawo era kati bano beeraliikirivu olw'ensonga eyinza okuddirira okuva mu ekyo olonyampuliriza ensonga zino tezisoose busoosi waliwo enteekateeka eyabaddewo era nesigala nga eyogeza abantu obwama nti ekitundu kyabadde kya rudunevo industrial park eno naku nga ttaano eziise kaloba wiiki amawulire gafulumidde germani eyo ne gavaayo ne galumiriza nti russia enoonya bwekweka ebigambo bigibuze naye ngaebigambo byabaddewo nti dronis zavudde mu nsi eya ukraine nezimala zitambula ku sipiidi eyayiriyiri nezituuka mu kitundu ekya rudonevo industrial paaka eno nno kizagenza okugendayo ng'era nti babagala kukuba pulezidenti ono pulezidenti putin nti kubanga yabadde asuubiddwa okuba nti yabadde alina okubeera awo awo mu kitundu ekyo ng'agenza okulambula emirimu egikolebwayo naddala egy'okukola droni n'ebyokulwanyisa eby'ensi eya rasha mbu naye katonda we yakyamwagala yamubiseeko akasubi droni raba bwe yagudde we yabadde etumiddwa nga putini tannatuukawo kakati bino byonna biri mu mbeera ng'eggwanga erya ukraine liri mu kaweefube ow'okulaba nga litwalaganya abasajja abarasha libajje mu matwale gaalyo rasha ge yawamba nga bali mu kaweefube owokulaba bwe bayinza okugoba era nga byatandise tebakuba nti enkuba etonya genaggwa muggu bandibadde batandise nakuntandikwa ya mwezi guno naye ekibadde kikyabasusseeko kubanga enkuba etonya esiikudde ebitoomi ne bwoba oyagadde kutambuza haima etambule kubekasuke wala mwana wange tosobola kubanga akaseerezi kangi ettaka lya ukraine liseerera bitya kati nti ekyo kyekikyabalemeseza okubaako kye batuukako naye ng'enteekateeka weeri ukraine yamaze dde okutendeka neeyungula abawanvu n'abampi basobole okulumba okulaba nga batwalaganya eggwanga lya rasha libaviira okwaboobwe kakati n'ebyokulwanyisa bongera okubisaba buli gye bali pulezidenti w'ensi eya ukraine ali mu mawanga amalala agenda asabiriza ebyokulwanyisa bimale bibatuukeko gamba ng'ennyonyi bazeeyambise okukuba amaje garasha naye bo banyinyintiza ne baga nti mm -mm, fe kyetwagala kukuba bano abali wano betugenda okutwala entyagi eh, gwe wamma bewuunye n'okwewuunya nti eri ukraini lwakusirika eringanga buugi bwowulira bubuwoze nga weerabira nti lubobi naye ngaeri munda bwokya kale nno yekaweefuba oyo kyokka era bigenza okubeerawo bino byonna ne bwolaba eggwanga lya rasha nga lyongedde okwesiba ku ggwanga erya ukraini nti ukraini yabadde n'ensonga y'okutta pulezidenti mwana wange abasajja ba azobu brigade ennaku ezo baavaayo ne bawera ne bagaa nti okufa n'obutanyagwa waakiri bafe okusinga okwonoona naye bagenda kutandika kulumba munda mu ggwanga erya ukraini mu ggwanga erya rasha balyoke bakube pulezidenti n'ebibuga babitwale ekyo baakyeyogerera nga beerabidde nti kamwakabi kasasiro ganga kakati bino byonna babibapaatiiseeko bagamba be baabikoze naye ngaakabonero akokungulu akalaga ekiri mundi bagamba nti ekituufu rasha yeesimbye mu kukuba ggwanga lya ukuraini kubanga byonna byekoze ebikozi naye nga tebigenda egezezaako buli ekisoboka ng'abasajja bagitwalaganya ntyagi egezezaako okuwamba ebibuga byewamba bye bagijjako egezezaako okulwanyisa emundu ez'omulembe omutebi zeeyina abasajja babawadde ez'omulembe omulala omutebi kakati mu mbeera eyo nega nti bw'oba onooyanguya mu nsonga eno kikwetaagisiza okusooka okukuba pulezidenti nti era nabo bamwewerera ate ng'ogyeko okuba nti beewera kati beewera dda nga bitandika eri gye byatandikira nakugambako wano nti abasajja ba rasha abo baagezaako nga bayitira mu basajja ba wagina ne babatuma omutwe gwa pulezidenti wa ukraine vladimir zelensiki agandi mumuleeta oba okutuma mukutte kutu oba mukutte wano mumumiro naye tugwagala naye munaye akasajja kabalema pulezidenti wa ukraine akyalimu embavu yabalema yabalemera ddala kati ebyo byonna buli omu yewerera munne okulaba nti abaako kyamutuusaako kyokka singa kimala nekikakasibwa nga amerika bwegambye nti egenda kukola okunoonyereza nti eggwanga lya russia lyakubiddwa eggwanga lya ukraine mazima ddala kigenda kufuuka kizibu okusirisa olutalo luno kubanga bulijjo russia ebadde ngaekugamba nti bo ekiyinza okubagamba nti mugjeyo buli kye mwagala okukozesa ne bwanaabeera nukiriya bwe bulumbaganya obuyinza okukolebwa ku matwale gaabwe bwe bulumbaganya obuyinza okukolebwa ku ggwanga eryarashanga naddala batunuulidde pulezidenti akati bagamba nti atunuuliza pulezidenti omudumo gw'emmundu aba kyenkana atunuuliza nsi yonna eyo eyarasha era aba alumbaganya ebitundu byonna ebyarasha kakati awo etteeka mu byokulwanyisa bibasobozesa okuba nti kakati ke kaseera ak'okukozesa e, omukka ogw'obutwa nukiriya weaponis jukire emabegaawo wonna tubadde mu kasandali akuga nti basajja bano bannange tebamala ne banyizibwa ne wabaawo abanyiiza ne baddyayo ebyuma biri e, e, ebitiibwa ensi yonna wano wayinza okuvaawo emanduso y'ekyo singa kimala nekikakasibwa oba ne beesonsa ne kakwatayo akabadi kaabwe oyinza okulaba ensi bwetajjira kubanga kirowooza nti awe wayinza okuva emanduso egambibwa nti nebwokwata nuclear weapons tewali ajja kkunenya kubanga naawe babadde banoonya kukuttira pulezidenti wo oba n'okuttira ddala pulezidenti we ukraine rasia ekisobolera ddala kati kyekitunuuliddwa nti mazima ddala ateekeddwa okwekuuma nga bw'okuuma eriiso lyo kubanga aba ekinaava mu yo ebiraka mm -hmm, onoowulira naye yeah. mwana tudroni eno ebeeta olwontuse lugendo okusinziira ku batunuulizi kye bagamba anti batunudde ne bagamba nti wano singa ekituufu nga kiba nga ddala kituufu okuva ku nsalo ya ukraini eri gyoyinza okutandikira waliwo mairos ebikumi bibiri mu kinaana ze kilomitas 45 ezigambibwa okubanga droni eno zeyatolontose okugenda okwesolesa emosiko ku maka g'obwa pulezidenti kino bbanga wanene n'ebisoboka kubanga ennaku zino zonna kumunya mpuliriza ne kino nakyo kitegeere nti eggwanga lya ukraine ekituufu libadde lisindika budroni obutali bumu ne bugenda bugwa mu bitundu ebyensi eya russia naye nga omulundi guno kino kyekisookedde ddala tewabaddewo bulumbaganyi bw'amaanyi munaddala nga singa kinaaba kituufu obuyinza okuteeka ensi rasha ku bunkenke n'okugimatiza nti ebyokulwanyisa byayo drone en zino drone ziyiseewa bwe ziba nga air defense zirukwata za, za mosco zikola zino ziyiseewa kakati akakodyo ne bwenaaba nga ukraine teyayagadde kutegeeza nti ete purezidenti nga we baagala kano kakoze nti basobola obba kubawonna ewabi we baba baagadde wate drone wiiki eri yonna okuva ukraine lwe yayongeza amaanyi mu kukola drones ezakika kya kamikaze mwana wange bongezezza amaanyi najiya yalungu okuzikanyugirira munda mu nsi eya ukraine eya russia kale no mu mbeera eyo obukodyo bwonna buyinza okukwata naye wakiri tewabaddeewo kyamaanyi kyatuuse mosco wakati naddala ku maka g'obwa pulezidenti nga bwekigambibwa babadde bakomaawo mayiro 115 nga bayingidde e rasha abiri awo obudroni obusinga obungi awo we bubadde butambulira naye zino ezize zizegawanye era mu butuufu toyinza kugaana kukyusa ndowooza era eggwanga erya ukraine lyongedde okwewolereza neriga nti mu butuufu si ffeffekka balabe baggwanga lya rasha waliwo n'abantu abalala nga baakoowa dda embwa ku bukya tebakyalina kye balowooza ku ggwanga lya rasha naddala nga likulemberwa pulezidenti putin nti n'abasajja abo munda mu nsi eyo eya rasha mwebali era nti bwekibanga drone ezo nga ntuufu zibaddeyo ukraine yegamba zandibanga zivudde mu bantu abo abaakowa obukulembeze bwa pulezidenti putini nga be beekozeemu omulimu olwo nno lwonna bongera kukkaatiriza nti ensonga zino tebaziyinaamu mukono kyokka bino byonna bigenza okutuuka gomunja mpuliriza ng'ennaku z'omwezi mwenda meeyi ono muzigo mwe tuli wabaawo luba lunaku lwa ntujjo munda mu nsi eyarasha lunaku lukulu luno lutenkana lwakujaguza uh, eh, obwetwaze bwa ggwanga lya russia kubanga mwenda ono eh, russia eba ejagulizaako gye bayita may victoredde paredi kola paredi amawanga bapresidents abenjawulo abakulembeze bamawanga ne bakyalayo okujaguliza awamu neggwanga erya russia luno lwe bakuba ne bawangula abanazi kanogo mulungi ampuliriza ekitegerekese kiri nti wandibaawo mbwakakodyo rusia bwegamba abalala ababirengerera mu saidi endala ngaeggwanga erya ukraine mbwera lyagadde okutiisatiisa abakulu n'amawanga agandyagadde okukyalako mu ggwanga lino erya rusia eh, mbu babaziyize tebatuukayo kubanga banaaba batidde bino byonna ku victoria de celebration eh, bireme kuvaamu nga bwe byasuubiddwa naye era eggwanga lino erya rusia lyategeddeko enteekateeka kubanga mu kibuga mosiko bataddewo kati enteekateeka tekyali drone ekkirizibwa kuyita mu bwengula nga temanyiddwako nti oba amaje ge gagitumye oba einaka agitumye nga wankizo zonna drones ezibadde e, e, zibuukira munda mu kibuga muno ne mu nsi eno okutwaliza awamu kazibe zino ezikwata ebifaananyi ebyomukolo ogw'okwanjula n'embaga tebakyazeetaagayo n'enteekateeka endala nnyingi ezeewo olw'okwongera okulaba okwekuuma e, n'obunkenke obuliwo balabe bwe babukwasaganya jjukira emabegaawo katono pulezidenti putin yavayo n'alabula nti yali agudde mu lukwe ng'abasajja aba ukraine baali basuliridde okukola eggwanga lya russia ekibi ekivve n'asaba abasajja be ab'ebyokwerinda abawanvu n'abampi batunule enkaliriza ng'alagirira omusota waleme kubaawo yadde akasiisi wadde akawuka akayitawo nga kayita mu bwengula bw'eggwanga erya russia kamale kabakoleko obubi kakati era gwe mulimu gwe baliko naye mwana wange ebyabayiseeko tebabitegere kale neyo yenteekateeka